دوست دارم خیلی دلم تنگ برات دارو ندارم بگیر مال خودت مال چشم خورشید و بردار و بیا آفتابشو به خاطرم расид баъди рафтани ту чашмои ман сиёҳӣ зад дафатаи тани ту гуфта будам рӯзи тую тобути ман мебаранд гуфта будам бе ту умрум ба нобудӣ меравад медонистӣ бе ишқи ту зиндагӣ наметонам медонистӣ бе ишқи ту оби дида мерезонам медонистӣ маънои ҳаётам будӣ да дунё медони ба набуданат ман да олами рӯём якшанбеи дигарӣ рӯзи туи ту ӯ рӯз ман намедонам чӣ хени гарм сӯи ту бӯи ту дар димоғам мебеши ҳамсарам дастҳарам фақат як фикр мезадак майдачам ки дар дастҳои ту калон мешав оянда бачам рафтан да гунаҳгору домангир шавум кира аёдам намебирои ҳаёти мамунира аз ҳаме дивунетарам қароремун ёдед наре дир накунӣ мунтазирам чанд сол сипариши чортам зери борон рӯзи охирон дар оғӯши мабдита ҷон аҳду паймон бастем то охира ишқи пок гуфта мара тарк кӣ як рӯз миёй сари хокам орзу мекардам ки тӯра ай дари таваллудхона пешвозат гирам ай дастат гирам аввалин бачама оянда орзу мекардам ҳамсари маҳам хоба на ки афсус ки рафти равод Și da, mă dat pe bubu Eu de n-a reduse doar